Di ba iniwan ko naman sa inyo yung pera? Anong iniwan? Ang pangalan eh. Commission, iniwan mo kami kagabi. Bakit? Nagbalik naman ako ah. Nagbalik ka ano? Ako para sumunod eh. Ako para kumuha ng pera eh. Ito sumunod ng pera? Kasi yung binigay mo ng pera. Kasi yung binigay mo ng pera. Ano ba? Habang talagang usapin na bakit? Kasi yung pera binigay mo kami yan. Katawa dito sa last time. Magbigay ko kaya rin. Hindi mo kasi alam yung ginagawa. Kasi yan! Di ba? Dito! Ako! Ay, ano na? Sa akin si Noriel. Oh. Wala kayo na naman ibu-tipo para sa last day. Kayo mo binigay. Di ba sa iyo binigay? Oo nga, bakit? Sa akin naman talaga binigay mo. Oh, magkano na natin ang binigay mo kung lumaya? Bakit? Magkano mo binigay sa akin ko? ba yung pinapakain natin? Uli mo ang ebidensya. Ano sa mga ebidensya doon? Ito ba sa mga naman yung pera din, Norgel? Di ba nga sinabi ko Hindi inyo, hinipipin tatlong linggo para hindi na tayo man mumpleto sa pabayad na pare. Eh, sana, bago ka umalis na ah, ako, Patayin mo kaya ako. Bakit sa pangit ang ugali mo? Tigilan mo ako. Tigilan mo rin ako. Ako, hindi ako magpapasalita. Ikaw lang. Puno-puno na ako. Alaga, baka naman din ka ng tayo. Ilabas mo yung pera ng pera. Ilabas mo. Ako lang yung pera mo. Wala kilala mo sa'yo. Nasaan yung pera sa akin? Ilabas mo yung pera sa akin. Hindi na pala nagpapinala. Ilabas mo yung pera sa akin. Ilabas mo yung pera sa Kasi kung araw talaga, hindi na ang ito King Gumastos as magkayaman for the day sa kanya kasi birthday niya. Kasi celebrate yung birthday niya ng parang sa inyo sa mga kanina. So, since I So, unang-una sa lahat, nais ko magpasalamat na in my 23 years of existence, napakasaya ko na dito ako nag-celebrate ng kaarawan ko. Yung isang nagpapasalamat na napabilang ako sa konsiliyo ito, kaya ngayon mag-uumpisa akong ibalik, ibahagi ng mga biyayang aking natatanggap sa pamamagitan ng pagbigay ng kaunti. Sana po ay patuloy tayong maging Uh, tahakin natin yung landas na kung anong tinuro sa atin dito sa Marcelong ito. At sana sa mga susunod na paglasi ay may kagaya ko maging kagaya din ako ninyo. Maging kagaya nyo ako na sana supportahan nyo yung mga susunod pang pagkasi. Maraming maraming salamat po.